Σαράντα κλέφτες ήμασταν με την παλικαριά μου Σαράντα δυο νόματι κοντούλα χαμαϊδούλα Όλ' έναν όρκο κάναμε στήσια από μας γιατί πάλι η καρδιά μου να τον τραβούν οι άλλοι κοντούλα καρμαϊδούλα ήρθε καιρό κι αρρώστησε δεν τι πάλι λέτε Δε την παλικαριά μου στον ερήμο τον τόπο κοντούλα χαμαϊδούλα για πάρτε με και σύρτε με Δε την Να έχω τα δέντρα σύντρο